No niin, kyytiin sitten. Olipa hyvä kei. Erittäin jemma. Kattokaa, kytät heti tuossa portilla puhalluttamassa. Hei, sano sille, ettei meidän bändissä ole puhaltajia, kun kitara, ja rummut vaan. Oo, oh, hiljaa. Iltaa, herra komissaaria. Puhdas nolla. Hyvää matkaa, eikä sitten liian hevi kaasujalka. Ei tietenkään, kun ihan jatsilla mennään, herra komissaario. Jatsilla, jatsilla. Tee kuten bändi, aina raittiina ratissa. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.